れるという牽制その牽制と見込まれた珍味は老子老と共に大臨時に旅立った月を切れという大僧城から出された難題を見事やり遂げた珍味は念願の大臨時入門がかなったしかし珍味の前に新たなる関門が新眼を極めよ究極のエリート試験 大林寺では毎年1回山ごもりの修行を行っていたしかしその修行を行うためには厳しい試験に合格しなければならなかったその試験こそ大林寺修行僧の第一の試練その試験は新山行試験と呼ばれていた 今日はいよいよ新参業の試験の日じゃ頑張るぞ、うん、今さら頑張っても遅い何ラオチュウメ徹夜で憲法の勉強をしておったのか今年の新山行行きの切符は私のものらしいな、お <laughs> だいぶ顔に疲れが出ておるようじゃな <laughs> うっちょ <laughs> もし試験が体力試験じゃったらどうする徹夜の後ではこの金丹様にはかなわないわ力しか脳のないやつめ何なんだなんだよ、うん あれ誰じゃ近いん珍味試験の日じゃってのになんてのんきなやつじゃ天才かバカか珍味あきらへんお目覚めか 珍味これもらうよお前らよく飯が喉を通るなどうか今日の試験に受からなければ今までの努力は水の泡じゃ金丹先輩は心配じゃないの 俺は不安なことがあると腹が減るんじゃああ心配じゃああ筆記試験じゃったらどうしよう体力試験だったらどうしよう今さら慌てても仕方ないよ。 この辺にちびっくい女の子は来なかったかあちたあいつあの人たちが悪い人じゃねあチ鶏とて大臨時の大事な一員置いていけえ鶏なんていないよ大そうよ私鶏泥棒じゃないもんあ <laughs> 相変わらず逃げ足の速い子じゃあの子はライチといういたずら者で寺によく現れおる <laughs> でもよくリ隠してるのが分かったね覚えておけ珍味目で見えているものだけを見ている間は全てを見ていることにはならん目で見ないでどこで見るのの目で見んのかなああ <laughs> 心を集中して心の目を開くのだ心の目さっきは世話になったなほらおまんじゅう新参行とは選ばれた者のみが山にこもり己自身を知るための厳しい修行じゃ 心技体心技体に優れた者だけが選ばれる今より三門の試験を行うこの試験をくぐり抜けた者のみが新残業に行けるのだお前の主人はダメだな落ちたら木の実を山ほどくれるってよしじゃあ通ったらおまんじゅう山ほどおごっちゃう思 <laughs> うて まず第一の試験は木登りだいかなる手段を使ってもよいとにかくてっぺんまで登れば合格だ <laughs> <laughs> どの木に登ればいいのあれだええー 枝は全て落とされ皮も剥がされておるおまけに油でツヤツヤに磨かれているぜにる体力がなくて診断業が務まるか始め君よ頑張ってくれ。 うわこりゃひどいよし 金ちゃん合格第二次試験は川渡りじゃどんな方法でもよい向こうの岸まで渡りきった者を合格とするすごい失敗したら滝壺じゃこれが噂の新山業試験の厳しさかすごいよこりゃ無理だよ さあ一番手は誰じゃ俺行きます頑張れいけいけいけははは 今こそ俺のパワーを見せる時じゃ金丹先輩金丹落ちろ金丹先輩 禁断合格珍味のやつ自分のことみたいにそれに比べて私は流れは想像以上に速いぞ体重軽い珍味は気をつけろありがとう珍味行きます雑念を捨てて全力を尽くすのみ 魔その辺から流れがきつくなるぞ頑張れ力いっぱい泳ぐんじゃうわっ 私は一体頑張るわけがわからんあの岩が運んできたんじゃえっジミー合格 最後の一問は大僧正直々に作られた問題じゃ心眼を開け皆今晩一晩ここで座禅を続けるのだその極意をつかんだかどうか明日大僧正直々に問答いたすついに最後だ頑張ろうね私は大丈夫だがそっちのバカ力はどうかなお前こそ息切れしとんじゃないのか何みんな一緒に合格すればいいんじゃない よし頑張るぞ <laughs> やるよやるよ試験に合格したらおまんじゅうだろ <laughs> チェなんとかしなくちゃあすぐ戻ってくるここにいろよ、うん これで本の通りだわ血を這う火の竜よあの山頂に怒りをぶつけよ地震を地震で試験をめちゃめちゃにして流よ私の戦術じゃまだ無理か。 今の地震で誰かが大変なんだな珍味諦めたのか谷で事故が心眼開くまでここは離れられないんだぞ答えがわからなくて逃げ出すんじゃないか悟空 <laughs> 頼む案内してくれ珍味待つんじゃみんな今日のために1年間一生懸命やってきたんだもん頑張って ここまで来てバカなやつ急げ悟空お前か大丈夫かうんよしこっから出ようはあっ また気絶しちゃった。ダメだ。びくともしない。雨か。珍味のやつ遅いな気になるなら助けに行け誰が 人脱落か出られそうか助けを呼んできてくれ僕の方も何とかしなくちゃ早くしないとライチがどうすればどうすればいいんだ 見えているものだけを見ている間は全てを見ていることにはならん心を集中し心の目を開くのだ心眼を開け 出ろありがとう悟空金丹先輩ら宇宙先輩試験は来年受けることにしたどうせ俺にはこんな難しい問題解けんしな <laughs> ライチ大丈夫動転して気絶しているだけだ大臨時で治療じゃあ急ごう べえ一晩で何をつかんだおぼろげながら何か見えたような気がしましたそう闇の中に光があれはきっと真実の光だと思います私も僕もまことか少なくとも座禅の途中で脱落した奴らよりは悟りに達したはずですすみませんまた来年頑張りますうん 今から名を呼ぶ者は前に出よまずラー油信玄ラーサイ以上だ今呼ばれた三人はい来年の試験を頑張れ残りの三人が新山業選抜試験合格者とする しかし奴らは座禅の途中で山を降りたのにおかしいです座禅そのものが試験ではない珍味は追い詰められたなく岩の弱いところを見抜いてこれを砕いたこの辺りの岩には雲母という鉱物が含まれておるこの雲母は薄く剥ぎやすい性質を持っておって横からの衝撃には非常に弱いのじゃ何も知らない珍味がよくそれを見抜いたこれぞまことの心眼そして金丹とラオチュ 二人は自分たちの試験を捨てて親身を助けに行った憲法の心とは己を滅ぼし人のために働くことそれを知る二人には特別に新残業を許可するああいよいよ新残業だぞお前たちには負けんぞそれはこっちのセリフだ親味 頑張れやるぞ大臨時憲法の秘密新山用とは何かそこで珍味たちを待ち受けるものは何なのか 言われなく 出かけるところがそこで待っていたのは天童全士っていう変なおじさん殺気を消せなんて言われて大の苦手の蛇の谷に置いてきぼり鉄拳珍味第4話殺気を消せ新産業はつらいよほんとつらいつらい